<laughs> Oye, que ayer os robamos un poquito, pero no queríamos robaros, ¿eh? Pero es que si ponéis paja, Por el techo de paja aquí va rebor, ¿eh? Claro, tío, es que eso fue inevitable ya. Eh, a ver, está chocho el, señor. Tienes que ¿eh? entenderlo. ¿eh? Un poquillo sí, ¿eh? Ah, bueno. Eh, está chochín. además, vi un clip en el que ponía las ventanas y decía: Ya está, aquí no entra ni Dios. Y con los tejados de paja, digo: Rebor, por Dios, pero ¿dónde te sentaste? Aquí no, entra ni Dios con el techo de palmera, ¿eh? <laughs> de hojas. ¿Habéis entrado ya adentro? ¿Y vaciado todo el luz No, acabamos de llegar ahora.